Bon dia per les pràmiques i amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Despertant els nostres cors, València riu. I per la senda de les flors ja ve l'estiu. No, amics i amigues, no m'he tornat boig. És que avui, com sempre, a La Represa tenim un programa molt especial i ja veureu com quan presenta el nostre convidat compreneu per què aquesta introducció. Hola, bon dia. Eh, soc José Martínez Tormos, soc eh, gestor cultural nascut en València l'any 1980 eh, i, bueno, actualment ocupe el càrrec de secretari general de la Junta Central Fallera. Molt bé, Pepe, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Moltes i... gràcies a vosaltres. Molt bé. I bé, com sempre, pues, anem a començar la nostra entrevista fent un poquet de repàs biogràfic, podríem dir, no? o intentar trobar el background del nostre convidat. Mm -hmm eh, perquè això de Junta Central Fallera, vaig a, com a mínim és un càrrec un poc raret, no? Com, com arribés fins a... Bueno, a veure, jo, jo eh, independentment de la meva trajectòria personal i professional, eh, eh, bueno, jo, jo, jo estic en el món de les falles des de ben xicotet, no? uh mhm. -huh. I en l'any 2008 eh, jo me presenté a, a vocal de Junta del Fallera eh, per els, pels sectors, la, la ciutat de València bueno, i, i, els, i els municipis que estan en, en l'òrbita de Junta del Fallera eh, trien entre els sectors, eh, trien a tres, a tres representants que són els representants d'aquest sector en Junta del Fallera. No? Entonces, yo en, en 2008 me presente, eh, els presidents del meu sector me voten y i ese momento formé parte de, de Junta Fallera en el grup de voluntaris, de prácticamente 190 voluntaris que tenían en, en Junta Fallera Y desde ese momento pues, formé parte de diferents grups de treball, eh, diferents delegacions en Junta Fallera y comencé a, a actuar desde esa órbita eh, com, a, com a delegat de sector y com a membre de Junta de Fallera. Després, quan, eh, quan hi ha eleccions, eh, hi ha un, un nou govern de la ciutat de València i, el, i, el, i un nou regidor de, de Cultura Festiva i president de Juntament del Fallera, on pues, arriba un moment que me, me telefona i me diu, mira, Pepe, havia pensat en tu com a secretari general de Junta i, bueno, ja, ja accepte, no? I, i, i així estem eh, No, és molt interessant perquè potser la gent que no estiga molt, molt clavada en el món de les falles, tu eres del sector del Girós, no? Sí, de la falla de Poeta Mas i Ros Jones, eh? Sí, Jones, Poeta Mas i Ros. Molt bé. I diguem que la primera cosa que potser li sobta algú és que n'hi hagi 190 voluntaris treballant en entre el Fallera. Sí, a veure, això també entra dins del, del, de manera d'entendre la festa, no? És a dir, els, ha, tota aquesta gent fa el mateix que fan la seva comissió de falla, el que passa que ho fa també per a eh, enriquir el que és l'organització i la coordinació dels actes festius de, oficials no? de Juntament del Fallera. I la veritat és que des del punt de vista de, eh, de l'organització de qualsevol esdeveniment, pues resulta, evidentment resulta, resulta estrany que hi hagi tanta gent treballant voluntàriament. Inclús dins de la festa i dins de les, de les comissions de falla, eh, molta gent desconeix que hi ha tanta gent treballant i, i treballant de, de bares, no? uh mhm. -huh. sense, sense cobrar un duro, que això moltes vegades n'hi ha molta gent que, que ho desconeix. Sí. No, no, com a mínim és, és diguem, sorprenent i bé, com has dit tu, tenies una certa experiència de base mm. i és aleshores quan el, el és la presidència nata de Junta Central Fallera, no? Que no, és, és el president executiu. El, el, presidi el president nat és l'alcalde de València, uh -huh. eh, però mm, delega totes les responsabilitats i tota la, execució i tota la gestió la delega en un regidor que habitualment sempre és el regidor que té competències en matèria de festes. Perquè això ha sigut una de les primeres coses que van causar certa polèmica, no?, després de la, del nomenament de Fuset, perquè el, el, el partit que està en el govern, que és Compromís, portava en el programa la separació, diguem, un poc de Junta Central Fallera de lo que seria la regidoria o de que seria l'Ajuntament, i ens trobem que el president executiu continua sent un regidor. Sí, però això, a veure, eh, el compromís lo que, eh, lo que, i de fet el president el que sempre ha dit és que evidentment eh, se pot donar un pas o se pot, o se pot estudiar si els fallers al final decideixen eh, el separar-se o, o, o desvincular-se d'alguna manera de l'Ajuntament. Però sí que és cert que això requereix, primerament, requereix, a banda d'una reflexió, requereix l'organització d'un congrés faller, que al final el congrés faller és el que eh, delimita el reglament faller, el que redacta el reglament faller, al qual totes les comissions de falla de, de Juntament de Fallera s'han de, s'han de senyir. Entonces, era evident que eh, al principi les coses s'han de fer com s'han de fer. I al principi, doncs, òbviament, s'ha de complir el reglament i el president de Junta del Fallera ha de ser un, ha de ser un regidor. Un regidor. Un regidor que, que designa l'alcalde. I, Com ja he dit, habitualment sempre és el, el regidor que té competències de festes. Una altra cosa és que després ell, eh, de manera personal o això, pues, puga propiciar aquests diàlegs o puga propiciar aquest debat que després s'haurà de, de mirar, però evidentment eh, les coses... Eh, primer s'ha de complir el que està i després ja s'ha de plantejar altres. altres Molt bé. Eh? Passem... Hem, par hem parlat de futur, en certa manera, mm. comença l'entrevista parlant de futur, anem a començar a fer un repàs cronològic, arribem a més o menys juny, que és quan s'institueixen els ajuntaments, i entra la nova executiva de Juntes de la Fallera, seria també juny-juliol, no? Sí, va ser, eh, crec que va ser, crec que eh, el president es presentarà la directiva que va ser l'1 de juliol o el 31 de juny, i la primera cosa que suposa trencar en certa tradició és que no repeteix cap membre de l'anterior executiva, cosa que fins ara s'havia vingut ocorrent. Sí, el que passa que ahir hem d'entendre també que el, eh, els últims anys havia, s'havia mantingut algun vicepresident, mal? però també és cert que havia hagut certa continuïtat en el sentit de que sempre havia sigut el mateix partit del, en el govern, no? els últims 24 anys O, 24, claro, sí. Entonces, lo que fa sí que había un canvi de, un canvi de regidor, sí que ha hagut canvis de regidor, però eh, sempre més o menys, perquè la, perquè la línia també la línia de treball era més o menys la mateixa, doncs, òbviament n'hi havia algun, algun, algun vicepresident, sobretot en el cas d'això, eh, que, que podia mantindre's. El, eh, el fet de que no n'hi haguera cap eh, persona Eh, de la directiva anterior eh, no se d'interpretar interpretar com una eh, jo sempre ho dic, no s'ha eh, d'interpretar com cap neteja ideològica, sinó perquè, evidentment, ve un nou, un nou president, en una nova manera d'entendre eh, la festa de la gestió de Junta del Fallera i, òbviament, necessita renovar les, les cares i apostar per una altra manera de treballar. També és cert, i això és una cosa que que pues això quan va haver el canvi hi hagué la, les primeres directiv, la, la primera directiva mentira, el d'aquesta d'esta directiva eh, n'hi havia alguns mitjans que criticaven el fet de que no n'hi haguera cap de, eh, de, de l'anterior com una manera de, pues, això, de neteja ideològica i d'això. I, I nosaltres sempre sí, jo, jo sempre he destacat que, de fet, la directiva, eh, pel fet de ser gent nova en aquest càrrec, no és gent nova en la gestió de la festa. De fet, dels cinc vicepresidents, eh, quatre ja estaven en juntes de fallar en diferents, en diferents, eh, àrees. Eh, en diferents àrees. El secretari general, que sóc jo, que al final és la, la figura gerencial, també tenia experiència de, de, de set anys en de d'Alfallera. En la qual cosa és gent que, evidentment, en el seu càrrec de Junta de, de, de Directiva és nova, però en, el càrrec, en el, la gestió de la casa de Junta Fallera no és gent nova, en la qual cosa, sí, bueno, diu, no és que garantís el, al no haver ningú estan, estan netejant tot. No, veure, són, són cares diferents que entren, però són cares que no necessàriament han, no han de tindre experiència. Un altre dels canvis o neteja és que hem dit, no? Abans n'hi havia la, el costum de mantindre algun directiu que fora de l'anterior executiva. També hi havia cert costum de que tots foren afins al partit del govern o que tots tingueren el carnet del partit i en aquest cas eh, n'hi ha poca gent amb carnet de compromís de la directiva, no? Bueno, jo jo ahir deixa'm que dubte de <laughs> si abans eren tots del, eh, del partit o no, no? Vull dir, no. Jo, jo personalment, i, i conec, amb, conec amb molts d'ells i, i he compartit molts d'ells, jo no, no ho sé, no t'ho no puc garantir, uh -huh. perquè a més és una cosa que normalment en Junta Trafallera tampoc se, se planteja. És a dir, no, sé, no sé, òbviament, ahir de 190 persones cadascú tenim ideologies diferents i les ideologies estan. Sí, però... bé, jo no parlava tant de les 190 persones que òbviament cadascú sí. són parides a mare, sinó tant de lo que seria ja la directiva. Sí, però vull dir, però, per exemple, eh, ara mateix eh, la directiva, o sigui, mai hem, ningú, hem, ningú hem parlat de eh, quina afinitat ideològica tens o quina afinitat de cap partit tens. De fet, i, i me consta, encara que ja et dic que és un tema que mai, mai hem parlat, perquè al final el que se valora és la, és la valia personal i, la, i el coneixement de la festa i la, la gestió de la festa, Eh, me consta que n'hi ha gent de, de, de, dels cinc vicepresidents, el eh, president i, i jo, pues, n'hi ha gent de diferents, de diferents ideologies. Eh, però no... Eh, com a tindre carne de partit, pues ja dic, jo no sé. Jo només puc garantir que el que té carne de partit és el, és el president. en <laughs> aquest cas concret n'hi <laughs> ha... La resta no te dic si tenen, carne, si, si tenen carne de partit o, o no. Perfecte també s'ha elegit gent de diferents sectors, no? Perquè entès que hi ha gent de Campanar, tu eres del Girós, n'hi ha gent del més o més del centre... Sí, a veure, n'hi ha... Eh, el, al final, eh, el reglament Fayer t'obliga que dels cinc vicepresidents, dos com a mínim han de ser delegats del sector, en la qual cosa aquestes dues persones, el president de Junta no les, ha, no les pot triar eh, personalment. O sigui, les ha de triar entre el grup de 78 persones que formen part de Junta del Fallera que estan triats pels delegats del sector. No? Eh? Entonces, el, eh, sí que es el que ni ha, pues ni ha, ni ha gent de centre, ni ha gent de, de Campanar, estic jo del Girós, ni ha, ha una xica eh, eh, Montse de Burgessot, ni han dos vicepresidents, que és José Acosta i Mercè de la Guia, que és de la zona de, de Jesús. Eh, eh vull dir, sí que és cert que n'hi ha certa, certa, di... varietat. certa varietat o, o certa diversitat geogràfica, però no és tant perquè s'ha mirat una cosa de, de distribució geogràfica, sinó s'han mirat molt dels perfils. No? I això, pues, òbviament, co coincidís en que en què som gent que estàvem allí i, bueno, en junta i, i, i tenim diferent, diferent eh, procedència geogràfica. Però s'ha mirat més el perfil que no la, la ubicació. Mm -hmm. Abans has comentat que n'hi havia gent que podia interpretar com el fet de que no n'hi haguera continuïtat entre una executiva i l'altra, com cert trencament. Eh, per a aquest tipus de gent, podem, una pregunta és, s'ha fet auditoria de la gestió de l'anterior la, de executiva? O... No, a veure, auditoria no s'ha no fet. Eh, hem de pensar també que el, el, eh, la gestió de Junta de Alfallera, Junta de Fallera és un organisme autònom municipal, però és un organisme raro. Es <laughs> raro en el sentido de que, bueno, está, eh, está dins de la que és la, la gestió de l'administració pública, no? però la, tot, una gran part de la gent que gestiona el dia a dia, una gran part, la majoria, o la totalitat de la gent que gestiona el dia a dia eh, són, són fallers. Entonces, eh, auditoria com a tal no s'ha fet. Sí que és cert que s'ha mirat i s'ha revisat eh, pues, he revisat despeses, s'ha revisat, revisat procediments, s'ha revisat eh, maneres de treballar, però auditoria com a tal no no no ha, no ha hagut. Mm -hmm. Mm. Molt bé. Deixem de banda, a lo millor, el tema més de la gestió més a dir avorrida lo millor és, és injust, però... No, però més, més, més administrativa. Que sí, més és. administrativa millor. I passem a, a lo millor a alguns dels grans projectes de, no sé si esta legislatura o com dir-ho, però eh, està clar que se van introduir canvis en la festa fallera. És un... Sí, a veure, a veure més, que, <clears throat> perdó, més, més que canvis, a mi m'agrada parlar de, de millores. És a dir, al final eh, hi ha moltes coses que se poden millorar i que se poden eh, avaluar, i entonces tot el que, tot lo que fem, al final, i sobretot quan, quan acabe, quan eh, acabe acabant, aquestes falles, doncs, doncs la directiva mm, ens adjuntarem, avaluarem tot l'any, avaluarem tots els processos i avaluarem totes les activitats i a partir d'ahir establirem millores. O sigui que és cert que del primer any és molt difícil establir totes les millores que, que voldríem, perquè n'hi ha moltes coses que, que has de viure una, una, una primera vegada, una, un primer any, i després avaluar. Eh, jo eh, sí que alguna, alguna vegada algun, en algú hem, hem, coment, hem comentat de dir Ostres, pues això, això no, no ho veiem clar com se fa, se podria fer millor. I això perquè se fa a Xina, no? Pues quan, quan veus el per què, a vegades comprens el... el quan, quan has passat, a vegades comprens el per què, no? I al millor dius, bueno, pues mira, pues hem de millorar això, però realment això ens ha funcionat. Pues no, pues ja anirem establint eh, mesures de, de, de millora, i anirem fent. I, òbviament, també n'hi haurà canvis. N'hi haurà canvis, però seran els canvis que la pròpia dinàmica ens, eh, ens vaig demanant o canvis en aquells aspectes que e e efectivament tinguem clar que se pot explorar una altra manera de fer. Mm -hmm. Començarem per un canvi facilet, és mm -hmm. el tema d'aconseguir que les falles siguin reconegudes com a patrimoni material de l'UNESCO. Este projecte no és nou perquè ja mm -hmm. estava en marxa, tot i que la veritat és que pot ser n'hi havia la impressió de que això avançava molt lentament. Mm. En qualsevol cas, ara ja sembla que va de bo. I, I bé, vull dir, sembla ser que aquestes són les falles definitives on, se, on la UNESCO decidirà si se reconeix a, a la nostra festa com a, com a patrimoni material o no. Com estàs vivint tu este, este procés? A veure, jo, jo sóc una persona que jo vaig estar en el procés des del primer moment. No? És a dir, quan el, en gener del 2011 la, el ple de l'Ajuntament de València decidís eh, iniciar la candidatura i delegar-lo en Juntant del Fallera, pues, arriba el moment en què, en què, en què jo m'implique. I, de fet, jo m'he implicat en la, en la redacció de l'expedient i, de, i des del primer moment. No? E, e efectivament, és un procés lento, un procés molt lent que, que en part ve derivat de la pròpia de, dinàmica i el propi procés de l'elecció i, de la, i de la candidatura, perquè és un procés molt lent, també perquè depenia de, Eh, la candidatura la fa el, el govern de, el govern espanyol, el govern de l'Estat, entonces, clar, depenia molt dels, de, dels temps i de les candidatures que tinguien. No? El fet és que, el, eh, efectivament, estem en guany en l'any, perquè se, en novembre d'enguany se, decidi, se decidirà si, eh, si ens donen la, el títol de Patrimoni en matèria de la Humanitat o no. Eh, sí que és cert que per això de ser enguany, nosaltres tenim clar des del primer moment que eh, una qüestió que, que mm, al nostre parer faltava que era la difusió de la candidatura. Entonces, en ese, en ese sentit, dins de les limitacions que tenim, que són moltes, perquè al final, òbviament, això és un objectiu eh, principal, però l'objectiu principal sobretot és coordinar i fer la, <laughs> i, i fer la festa. Mm? però sí que tenien clar que havien de potenciar-ho. En aquest sentit sí que estem desenvolupant eh, tasques i, i campanyes, iniciatives per a fer-ho. Tot ens fa pensar, o, o volem pensar, que evidentment quan, quan arriba novembre eh, podrem eh, celebrar-ho, no? però sobretot el que ens interessa és aprofitar-ho per a, durant tot l'any, eh, explicar a totes les comissions i fer partíceps a tots els, els fallers i no fallers, és a dir, els valencians i, i valencianes, de, tot el, de tota la comunitat valenciana, per a, eh, per a considerar-lo pròpia, per a considerar la candidatura com a pròpia, per a considerar que és important i per, sobretot per a, per a poder veure reflectit aquells valors eh, immaterials eh, de la humanitat dins de la Festa de les Falles. L'anterior entrevista que fèrem des de la represa va ser a Xavier Serra, de Malalt de Falles, mm. i ell comentava, com a anècdota de, això, de visitar casals, com en algunes presentacions de falla havien posat el vídeo de la UNESCO, el que s'ha enviat per a, per a promocionar la candidatura, s'havia posat el vídeo com, a, com un acte de la presentació més, és a dir, ell destacava com podia ser que les, les comissions falleres, la base de la festa, ja estaven fent seu a lo millor, eixa candidatura. Sí, a veure, això ha sigut també eh, fruit d'un procés eh, llarg i d'un treball. És dir, nosaltres, des del primer moment, eh, així com, com abans eh, eh, sempre teníem un poc de por de, de donar difusió al vídeo i des de, tam també des d'alguns des d'algunes administracions deien no, mantingueu un poquet en secret i tal. Al final sí que arribarà un moment que diguem no, això no té, no té cap sentit que no, que no estigui difós, no? I, efectivament, pues, se va posar el vídeo a, a l'abast de qualsevol, després ara s'ha fet un cartell específic que s'ha fet, eh, s'ha donat, eh, s'ha oferit a les comissions de falla per a que se puguen eh, imprimir en el llibret, com una pàgina de llibret, que a més ha tingut una molt bona acceptació. S'han fet, una, fet una sèrie de material, eh, fullets, una, unes xapes per a, per a difondre la candidatura, els cartells també van en aquesta línia, eh, accions que hem tingut en altres, eh, en altres entitats o en altres empreses de manera de per, per, a fer, per a donar suport a aquesta candidatura. És a dir, el que, hem de fer, el que hem fet i el que ens queda per fer també és implicar a tota la ciutadania i dir, a veure, això no és un projecte de Junta del Fallera ni és un projecte dels Falleres, és un projecte de, de tots i de, i de tota la societat, perquè al final el que, el que valora no és la festa en si, ni, és, ni són aquells elements eh, que podríem dir molestos de la festa, eh, les verbenes, la, el tall de carrers i tal, sinó tots aquells valors que entren dins de la societat i que estan reflectits en aquesta festa. Pues des de la qüestió inter, de relacions intergeneracionals, d'aplicació de la democràcia, l'autogestió, eh, l'ofici d'artista faller, eh, els rituals de planta i crema... Eh, la vessant artística, que òbviament el cadafal. Claro, claro, la vessant artística, òbviament, eh, i, i sobretot el, i, i també la falla com a eina de comunicació eh, social. In, interpersonal, social i internacional. Oi, són aquells, aquells valors que al final qualsevol eh, soci... que cap societat o cap eh, col·lectiu pot dir que són negatius. Eh, el que passa que sí que és el que ens falta acabar de prioritar això. I en aquest sentit també el fet de que en moltes intervencions, en moltes eh, eh, manifestacions públiques tenim la qüestió de la, de la candidatura com a tal, com un, com un eh, com un missatge recurrent també ha fet que, que, que, que vaig sacar l'internacionalitat, no? El, el fet de gastar, de, de fer ús del hashtag falles UNESCO en totes les xarxes socials, bueno, pues la gent ho ha acceptat molt bé i al final este ja està difós de tot. Qüestions com ara, eh, suposo que parlarem també, de la, de la qüestió de la crida, eh, també que, que, que vas orientat en aquest sentit, no? Al final és, són coses que van calant en la societat i al final se va fent. I és la tasca que hem, que hem de fer, de difondre i de eh, normalitzar aquesta situació, no? candidatura. Hem parlat dels cartells de falles, que en guany també s'ha introduït una, una novetat més, que és la de realitzar diferents cartells, no? que cadascun, diguem, pot ser potenciar una potencia cadascun un, un, un, un d'estos vectors, podríem dir, de la mm. festa, mm. no? d'una de tantes vessants que n'hi ha d'aproximació de la festa. També ens hem trobat que per primera vegada, jo diria que en dècades, s'ha potenciat, s'han publicat aquests cartells en ciutats com Madrid i Barcelona per a potenciar també el turisme. Mm. I per últim també una cosa molt simpàtica que em maneixia ahir en Facebook era el cas d'un xiquet de Sevilla sí. que havia enviat una carta demanant que li enviaren per favor cartells a casa i crec que en, en el en la direcció postal posava el alcalde de Falla, València o algun... <laughs> O alguna el presidente de la Falla, Falla, Falla Municipal o Falla, o Falla de València, de la sí. Falla de València o així. Eh? Presidente de la Falla, entre parèntesis, València. Sí. I es, es coneix que el codi postal estava bé i al final el, carter, el carter va poder dur-ho a Montolivet, mm. però... No, a veure, eh, això és, eh, són accions que, que també teníem clar, eh, de Junta de Fallera i, òbviament, en col·laboració amb la regidoria, eh, la regidoria de Cultura Festiva. El cartell, evidentment, el cartell, la seva utilitat és eh, crear impacte. Crear impacte i motivar a la gent a, a, a això. I, evidentment, si el cartell se queda en la ciutat de València, pues no, té, no, no té res a fer. No? Eh, eh fins ara el cartell majoritàriament tenia una difusió molt local i local no me referís només a la ciutat de València sinó a, a l'àmbit faller no? eh, el fet de que siguin quatre cartells, pues això ja ha sigut una decisió del dissenyador, un dissenyador que se va triar a partir d'un concurs públic eh, segons eh, portfolios. Cada, cada, era, era un concurs obert per a que pogués presentar-se qualsevol persona, qualsevol estudi. De fet, se presentaven estudis de fora de València, eh, molts. I, eh, y bueno, a partir del currículum i a partir del portfolio pues, se va triar aquell que, d'un jurat mm, format per, eh, per gent de del Fallera, però també per dissenyadors i, i, i professionals de, de l'àmbit artístic. No? El, eh, se va, dissenyar, se va triar el, a eh, Ivan Ramon, eh, que és un reconegut dissenyador eh, gràfic, ell va decidir que, bueno, que el missatge era millor contar-ho en, en quatre cartells. I els quatre cartells eh, han tingut molt bona, accepta, eh, molt bona acceptació en l'àmbit artístic, en l'àmbit del disseny. Jo crec que a València eh, ja l'àmbit faller al final ha agradat, encara que al principi va, va crear un poquet de, de dir, ostres, això ha, ha, canviat, ha canviat molt respecte a això. I des del primer moment van estar al carrer. Eh, València, la ciutat de València ja s'ha acostumat a veure el cartell de falles en, en el carrer, o a veure els cartells de falles en el carrer. I des de, pues, crec que era esta setmana també, estan presents en, en Madrid i Barcelona, i Barcelona perquè entenem que el cartell ha d'estar fora també i ha d'atraure la gent i la gent s'ha de... Igual que nosaltres sí tenim jo me'n recordo, eh, tenim cartells de visita a Madrid o de la Setmana Santa de, de, de Granada... O fins i tot de Nova York. No, ah, no, pues, òbviament, és important que arribi a Madrid, a Barcelona, i, per què no, altres ciutats, eh, ja siga d'Espanya de, o de l'estranger. No? Mm -hmm. Al final, pues, bueno, eh, guany hem donat aquest pas, pues, donarem passes més enllà de, de cara al futur. Però, cara, això és, sí que és cert que és una cosa i, i, i està, està funcionant molt bé. Jo sé que les xarxes socials estan, estan arribant fotos de la gent de, de Madrid i Barcelona, de gent de València que està vivint per allí, o de gent de, de, del, dels municipis propers que estan vivint, de valencians, que estan, que estan allí i se fan una foto perquè, perquè els fa gràcia, els fa la foto i l'envien, nosaltres pues, de Junta pues, de GEM o la publiquem. Ja. I al final també és una manera de, de, de cohesionar de cohesionar els valencians que estem així i els valencians que estem fora. No? I, I sobretot, i atraure també, òbviament, el, el turisme, el, el turisme eh, per a poder eh, viure les falles i per a poder en, entendre-les millor i el cartell també, el nou sistema també d'elecció basat en professionals. Jo seguís cap pocs dissenyadors gràfics per les xarxes socials, que al final és una manera molt, molt bona d'entrar-se a moltes coses, però els pocs que jo seguís que estan molt contents en el fet de que ara s'estiga valorant el, l'avantguarda pot ser gràfica, no? Com a Clar, nosaltres eh, partíem de... Eh, fins ara se feia un concurs públic en el qual eh, qualsevol persona eh, podia presentar un cartell. I se triava el cartell. O sea, no se triaba el, el projecte, el projecte no? o, o, o la trajectòria. En la qual cosa podíem, podíem veure'ns que, eh, a lo millor, una persona que haguera així de, de Belles Arts per dir alguna cosa, ¿vale? o de, però sense cap experiència en cartellisme o en disseny, eh, fera una, una proposta interessant, una proposta que agradarà i tinguera eh, i, i, eh, i fora el cartell triat. No? Però probablement en, això, en això perdíem tota una trajectòria i tota una, eh, un know-how no? de, de la manera d'explotar de, de, aquest cartell. En aquest cas, la veritat és que jo crec que la gent està molt contenta també perquè al final hem tingut sort de que la persona triada és una persona que no té discussió dins de l'àmbit del disseny gràfic. Ivan, Ivan Ramon està eh, podríem dir, en el top dels dissenyadors gràfics valencians. No? I ha, fet moltes, molts, molts treballs per a Ciber, ha fet molts treballs per a, per a altres territoris. No? Des, això fa també que des del punt de vista del disseny siga, siga indiscutible. Després també ha jugat molt bé en la, en la filosofia del treball, i ha jugat molt bé en, la, en les gràfiques, i jo crec que ha quedat un, un, un treball resultó, resultó que al final fa... resultó vull dir... No, no, sí, sí, no resultó, un, treball, un treball bo, un treball òptim, que al final el que, lo que el que acaba és això, és que la gent vulga tindre els cartells. I mm. el cas del xiquet este andalús pues, és, un, és un exemple. És un no? exemple, molt bé. I bé, això, vull dir que la gent vulgui tindre els cartells també és bo per a la visualització de la festa, per, a, per al turisme, han hagut també altres iniciatives que en aquesta direcció. La primera és la, fins i tot podríem dir, batalla personal del senyor Fuset per a intentar aconseguir que Radio Televisió Espanyola pues, fer una cobertura per a les falles semblant a la que fa per a Sant Fermín, per exemple. Sí, a veure, nosaltres sempre... Eh, i de fet en setembre ja anarem a parlar en, en Televisió Espanyola eh, i, i Pérez és una cosa que sempre ha tingut en el cap. eh, a València li falta, li falta la promoció que efectivament té altres, altres festes, com pot ser el Sant Fermín, com pot ser la Tomatina, com pot ser això. Evidentment, la promoció que necessita les falles no és una promoció igual. O sigui, no, el missatge que s'ha de llançar no és, no és el mateix. ¿vale? No és el mateix el missatge de les falles que el de la tomatina o que, o que, el, de, o que el de Sant Fermín, no? per, la, per tota la qüestió de, de lo que s'assimila a la festa. Però, evidentment, eh, València necessita, necessita aquesta projecció. Ja no és una projecció local, perquè al final eh, sí que és cert que fins ara, fins fa uns anys, teníem eh, Canal 9, que ens donava aquesta visibilitat en tota la comunitat valenciana, que, que en el seu moment ha fet molt, molt bon paper, i, i, i feia molt bon paper. Al final la cobertura més o menys local, regional, està per les televisions privades que, que tenim de, en, una, en, un, en un radi d'emissió de, eh, prou acceptable, però ens faltava, sobretot, ens faltava el fet de tindre una projecció que ens eh, permetera eixir. Televisió Espanyola sí que tradicionalment havia fet la, la cremà, que és un acte que per les hores que se, que se fan, obviamente, está en uns índex d'audiència eh, molt minoritaris, però per a la gent de, eh, valencians que, que viuen en altres, en altres eh, zones d'Espanya, evidentment, fa molt, molt de paper, però ens faltava algo més. No? I jo crec que el fet de que d'aconseguir, després de moltes negociacions, després de molt parlar, després de molt eh, fer veure que eh, és interessant i és important, haver aconseguit la, la retransmissió per la 2 de la crida és molt important, perquè és una pantalla, ja hem de pensar que són, és a les 8 de la vesprada, en la qual cosa és un horari que és complicat per a les televisions. Aconseguir la mascleta del dia de neu a les 2 de la vesprada eh, per la 1 jo crec que també és molt important perquè hem de pensar també que les dues de la vesprada és l'hora de màxima audiència. Mm -hmm. Entonces, eh, les televisions tenen moltes, moltes demandes d'això. I també això va acompanyat d'una emissió en el canal internacional, en la qual cosa qualsevol valencià o qualsevol persona que estigui acostumada a veure el, canal internacional eh, fora d'Espanya pues podrà veure la, la, la, masqueta, la masqueta, la crida i, i la crema La qual cosa allí estem guanyant certa projecció internacional també jo recordo quan el València arriba a la final de UEFA del 2004 que a nivell, en tot l'estat espanyol se va emetre la final per, per la 2, se va emetre en castellà, però en València teníem l'opció del dual, podíem mm. veure la València en castellà. La crida se retransmetrà només en castellà, en València i en castellà, o, o no sabem... Uf, si vols que t'ho digui la veritat, me, me pilles. <laughs> lo que sí que és cert, a veure, lo que sí que és cert és que el, els discursos de la crida, la part d'això, òbviament, està en valencià. Entonces, eh, jo sí que sé que, que faran un doblatge, òbviament, per a la, la gent de, eh, de fora de València, no sé si se podrà emetre, no, no sé si emetrà en dual. I eh, ahí sí que la veritat és que sí que me pilles. Bé, deixem el, el recau per, a, per al centre d'Aitana de RTVE, a veure si ens fan un poc de cas. I continuem amb el tema de promoció internacional, com continuem amb el tema de mascletaes, enguany heu aconseguit que hi hagi una mascleta més. O sigui, no només no heu llevat és que és una cosa que alguna gent dia que faria l'actual equip de govern, n'hi ha una mascleta més. Sí, a veure, aquesta mascleta eh, sí que és cert que no és una mascleta organitzada per l'Ajuntament i l'Ajuntament del Fallera, però és una mascleta en la que, òbviament, col·labora. Una mascleta d'un patrocinador, en aquest cas és Amstel, un patrocinador que, que ve treballant en l'àmbit de les falles durant molt, durant molt de temps i, bueno, quan ens sentaren per a veure els patrocinis com, se, com podíem seguir, o com podíem fer, doncs, bueno, doncs ells, ells, ells ens plantejaren la possibilitat de fer una masqueta, perquè ells feien, l'any anterior havia, havien fet una masqueta un dissabte per la vesprada, com és la que tindrem eh, demà, que en aquest cas patrocinada per una altra empresa, per, per la Dos Nestlé. Eh, bueno, doncs ells feien aquesta masqueta, que els tenia, tenia prou, prou interès. Enguany, eh, Amstel passa a ser patrocinador de les masquetaes, i, va, i bueno, ells van dir, a veure, nosaltres sí que tenim la nostra, en el nostre, eh, la nostra estratègia publicitària sí que volem, volem integrar-nos en la campanya del patrimoni. I eh, ells parlant, escolta, i per què no fem una mascletà fora del circuit habitual, eh, una mascletà el patrimoni? I, eh, i evidentment, anàvem mirant eh, dates i, bueno, doncs, diguem, bueno, doncs, mira, el dia 29 és el millor dia perquè, òbviament, quan entrem dins del cicle de mascletades, estaven contractades, eh, eren, eren eh, pressupostos de Junta del Fallera i no podem, doncs, pues, doncs, la, fem, la fem abans i també serveix un poc d'eixida. En aquest cas, pues, doncs, això, és una masqueta que s'afegeix al programa eh, pirotècnic, també és cert que és una masqueta que s'afegeix en guany, l'any que ve no, és a dir, ningú pot esperar l'any que ve que comença el dia 29 de... <laughs> de febrer, bueno, o el dia 28, perquè és en guany, però, eh, però sí que és el que enriquís el programa pirotècnic i el programa festiu de, de les falles, no? i això hem d'agrair-ho, evidentment, a Amstel. Esta mascleta se farà en l'Albereda, no? No és en, no és en l'Ajuntament? No, no, la d'Amstel és en l'Ajuntament. La que se fa en l'Albereda és la de demà dissabte eh, de Nestlé. De Nestlé, perfecte. I, i bé, pues, tenim, <laughs> tenim coets per donar i vendre sí. i continuem en la projecció internacional de les falles un altre projecte d'internacionalització, en aquest cas separat de la candidatura a la UNESCO, és la de crear sinergies amb altres celebracions que puguen ser compatibles o semblants a, a la nostra, i en aquest cas està el cas del Burning Man, que si no m'equivoque se celebra en Nevada, als mm. Estats Units, i no sé jo com heu viscut des de Junta Central Fallera tot aquest projecte que ha començat en guany. Bueno, a veure, el, el, el Festival del Burning Man eh, sí que fa, fa anys que algunes persones bueno, tenien, tenien posats el, el suís allí, no? També, també des, de, des del desconeixement també que te, que, que te fa la distància i, i això. I bueno, sí que eh, en guany eh, n'hi hagueren dos, uh, dos artistes fallers, David Moreno i Miguel Arraiz, que tingueren l'opció d'anar allí a, a Nevada, al Burning Man, per a veure-lo i per a viure-lo des de dins, perquè a més és un festival, això és un festival d'arts, eh, d'arts plàstiques o d'arts visuals, eh, en el que bueno, pues és, és prou elitista, has d'anar convidat, eh, molta, molta història molt, i molt ritual. No? Vull dir, no és una festa com les falles, és una festa oberta. No? Però sí que sé que té alguns, alguns paral·lelismes i algunes coses, eh, sobretot perquè al final cada grup o podríem dir cada comissió que està ahí en el, en el desert de Nevada fa una, una construcció artística que després se crema, o sigui, se fa una construcció artística en, eh, en, en el mig, que és el Burning Man, que al final uh -huh. se crema. ¿vale? O sigui, sí que n'hi havia alguns, alguns aspectes pareguts a, a, la, a la festa de les falles, sobretot per la qüestió de la creativitat. La qüestió de la creativitat, de, de, tots, de tots els elements que se creen perquè a banda del Burning Man de, del comú, doncs cada, cada camp du una, una construcció artística. No? És un festival d'arts, eh, d'arts visuals, en, eh, en mig del desert. I hi ha alguns aspectes que sí que eren paregudes. Entonces, quan, quan David Moreno i Miguel Arraiz diuen que, que se'n van allí, eh, bueno, pues, eh, ens comenten, mira, anem allí, podríem iniciar algun contacte, tal... I, i bueno, d'un junten del Fallera enviem, eh, enviem a ells una sèrie de material, eh, enviem una carta dient, bueno, pues, aprofitem aquesta iniciativa privada per poder establir algun, algun lligam de, de relació. No? i eh, la gent del Burning Man pues, contesta i de fet eh, parlant de David Moreno i Miguel Arraez parlant de gent de l'Ajuntament bueno, pues, mm, vindrà gent del, del festival així a València en Falles i se van a fer algunes accions de pues això, pues, col·laborar per a que puguen conèixer la festa. S'ha organitzat també una, una conferència, eh, crec que serà en l'IBAM, per a, per a anar a conèixer el festival de eh, Cim València. Nosaltres, en Juntes del Fallera, tindrem, tindrem un des de juny, eh, un esmorzar en la gent del, del Burning Man per explicar-los com s'organitza la festa en la ciutat. I, i bueno, això, són, són xicotetes passes que al final te fa que poder conèixer uns i uns altres, no? Eh, així, això sí que és cert que bueno, pot ser una manera d'internacionalitzar i de promocionar la festa, però jo crec que també és una manera d'enriquir. I, I, també i també és internacionalitzar o promocionar la festa, però també poder exportar-la. I hi ha aspectes de, eh, així, sobretot lligats al, als artistes fallers, que poden ser exportables allí i jo crec que és una, és una manera de començar. en aquest sentit també, òbviament, hem d'agrair la iniciativa privada eh, que ens ha, eh, ens ha ajudat i ha comptat amb nosaltres per això, no? I, i, mm-hmm. i ens hem unit. Sí, sí, queda, queda molt bé. Mm. I bé, deixem un poc també la internacionalització de, de la nostra festa i anem a tractar també el tema de el tema pot ser dels canvis que s'han introduït en la festa de base, no? Mm. Fins i tot en, en el tema de subvencions, que ha hagut un interès de canviar canviar algunes coses. Dia el poeta Gil Albert, crec que era, que la, la festa era la, la, la religió verdadera dels valencians i la mera d'Alcoi, con la qual alguna, sí. cosa, alguna cosa sabria sobre el tema. Des de, des de, no sé si és Juntes en la Fallera o des de la regidoria s'ha volgut fer un canvi també en les subvencions que reben, que reben les falles. Entre elles han potenciat noves subvencions, com per exemple a les bandes de música. Mm. Per primera vegada les, bandes de, eh, les comissions falleres rebran ajudes per a pagar les bandes de música, que són una d'aquestes vessants culturals que ara en la candidatura de l'UNESCO se vol potenciar. Mm. Però també hi haurà alguns retalls de subvencions, no? per exemple, pel que fa al tema de les llums, si no m'equivoque, d'aquelles llums tan grandotes que sobretot per les falles de Russafa són tan populars i que també reben patrocinis privats, no? Perquè... Mm per, sí. a, per a empreses privades és, és atractiu i també hi ha alguna espècie de picabaralla entre les falles de primera i d'especial, si no m'equivoque. Bueno, a veure, ahí, ahí són diverses coses. Evidentment, mm -hmm. efectivament, les, les subvencions eh, no corresponen tant a l'Ajuntament del Central Fallera com a la Regidoria de Cultura Festiva eh, de l'Ajuntament. Eh, ahir és cert que des del el regidor Pere Fuset eh, tenia, i l'equip de govern tenia idea de poder potenciar altres aspectes, eh, com, com bé has dit, de la, de la festa. Aspectes que afecten a la totalitat de les falles, com per exemple és la música. Totes les comissions de falla eh, d'una manera amb la música. I, eh, i n'hi ha casos de comissions de falla que no poden pagar-se una banda de música. No? Eh, entonces, pues, evidentment, ahí n'hi ha una, una necessitat eh, aquesta necessitat ens, enfront, eh, eh, ens enfrontava el fet que hi havia subvencions a llums, per exemple, que eh, no disfrutaven totes les comissions de falla, perquè totes les comissions de falla no fan llums, no, no il·luminen els seus carrers. Eh, sí que és cert que la il·luminació no només són a les, la, la subvenció no només és a les, a les falles que fan la il·luminació eh, gran de Russafa, eh, sinó que també a les que fan menys llum i, i posen 20 guirnaldes pues, també tenen subvenció. Val? Però, però estaven això. N'hi havia una manera de una, una voluntat de potenciar i de subvencionar una manifestació, eh, la manifestació musical, les falles que afecta a tota la, a tota la, a totes les comissions, i se trobem en una situació pressupostària que no permet crear aquesta línia de subvenció. Entonces, el que fa el regidor és dir, bueno, pues anem a reduir un poquet la, llum, la, la subvenció de les llums, que al final afecta molt poc a les comissions, i anem a, fer, a fer aquests diners, anem a passar-los allà. El que suposava per a la majoria de les comissions de perdre el, eh, el, la subvenció de llums o de reduir la subvenció de llums era eh, deixar de percebre unes 50, uns 50 euros per, per comissió a l'any. No? Ah, molt bé. És una quantitat eh, eh molt menor eh, en, en, la, en la generalització del, de les falles. No? I, eh, en canvi, en aquest programa, un programa germanor que, que volia iniciar Pere, pues, pues era, podien rebre més subvencions, perquè, eh, per, per, també activitats conjuntes i tal. Al final s'ha fet que el, la retallada de cometes de, les, de la subvenció de llums s'ha pues, reduït front a la proposta inicial. Ahir eh, la regidoria de Cultura Festiva ha fet un treball, eh, jo crec, molt positiu eh, de diàleg. O sigui, al final se va crear una comissió una, una comissió de seguiment de subvencions en la qual pues, ahir se va negociar i aquestes subvencions, és a dir, al final les subvencions no han sigut, eh, la retallada de subvencions i la crear una nova no ha sigut una decisió unilateral de la regidoria de cultura festiva, sinó que ha sigut a proposta de la regidoria, s'ha parlat en, en diferents agents de la festa per a negociar i per a, i per a determinar això. No? Eh, sí que és cert que en el, quan parlem d'alguns casos, com poden ser les llums de, eh, les de Rusafa o de Malvarrosa, que són, són llums ja, eh, lo que en el concurs eh, estan com a categoria A, que són llums eh, molt potents i que efectivament reben, reben eh, patrocinis privats, pues ahir sí que estàvem parlant de més de 50 euros, si jo entenc, i tots entenem que efectivament d'aquestes comissions pues, la, la subvenció els, els suposarà una reducció prou important dels, dels seus pressupostos. Però al final hem eh, de tindre en compte que l'administració treballa per a tots i treballa mm -hmm. per, a, per a tots i encara que les llums siguen eh, un atractiu molt gran de la festa de les falles de la ciutat de València, i al final això no, no podem discutir-ho, eh, atrau moltíssima gent, també és cert que l'administració ha de recolzar o ha de donar, donar suport a aquesta gent, que, a aquestes comissions que tenen menys i que també necessiten alguns, a, eh, a, alguns elements per a, per a sobreviure. Això que heu dit de de treballar un poquet per a tots i pensar també en les comissions més xicotetes, a veure, explicaria potser part del, entre cometes, conflicte que ha hagut amb algunes falles d'especial o de primera A? Mm, no, però conflictes... Eh... No, a veure, a veure, al final, al final les federacions també treballen, eh, òbviament, per a, per a defensar els seus interessos, no? Mm -hmm. I cada comissió també treballa per a defensar el seu, el seu interès. Les, eh, els conflictes entre eh, conflictes o, o desavenències o, o, pro, és o problemes... Que, clar, que, que, per a la premsa tot és un conflicte. Claro, <laughs> els problemes que hagin sorgit entre algunes falles d'especial i de primera jo crec que van més solventats per la qüestió del, dels mercadets. No? El, eh, totes les, les comissions de falla dins de, dins de la setmana... Dins dels 19 dies que fa tot el cicle, el cicle faller estan habituats a, a posar algunes falles a posar mercadets, eh, juntar les, a les seues falles de manera que això també suposa un, una font d'ingressos. No? Enguany, eh, i seus mercadets s'ha racionalitzat, de eh, fet el número de, el número de casetes i el número de, de puestos s'ha racionalitzat per eh, sobretot per qüestions de seguretat. És a dir, no estiga, tinga puestos a un costat i puestos a un altre i en, pel lloc central no puga passar un, un cotxe de bombers, per exemple, o una ambulància, o això, i sobretot perquè n'hi ha molta gent i en alguns casos eh, n'hi ha una massificació de públic. Entonces, eh, això sí que és cert que el, el fet de regular-lo i regular-lo en un temps eh, eh, que, que les comissions consideren no, no suficient per a poder eh, replantejar-se els pressupostos, pues ahí sí que, evidentment, entre, entra un, eh, un conflicte, si volem dir, perquè això, perquè aquestes falles poden interpretar que se està llevant eh, se està llevant diners. Uh -huh. Però al final també és, eh, són coses que apel·len sobretot al, a la seguretat de, de cada espai, no? i al final hem de pensar que la seguretat és lo, és lo fonamental. Mm-hmm. Sé que la resposta és negativa, però jo també vaig a fer una d'aquestes eh, demandes, no? de van a llevar coses, van a prohibir coses. Aneu a perseguir... Bueno, perseguir és una paraula molt lletja. Aneu a, a tractar en menys preferència totes aquelles falles que utilitzen el por expan, que a banda de no ser un material tradicional contamina prou més que el que seria el cartó pedra i la fusta? A veure, evidentment les respostes no. <laughs> però, <laughs> no, però <clears throat> sobretot jo vull fer també una reflexió i és que eh, i és una cosa que algunes persones hem, tra hem tratat de, de seguir i hem, de, hem tratat de mirar veure, fins a quin punt el prohispan era més contaminant que, que, que, la, fusta. que la fusta. No? Evidentment, sí que és un, és un, material, eh, és un material químic, entonces, a, a priori evidentment és, és més contaminant que, que la fusta. La fusta al final és un material orgànic, però eh, sí que és cert que no ha hagut cap estudi eh, que demostre, evidentment, que és més contaminant. No? N'hi ha hagut eh, alguns estudis fet per algunes eh, per algunes empreses, en la qual cosa poden ser estudis eh, interessats, que diuen que no és més contaminant, però fins que no n'hi hagi un, uh, un estudi determinant que diga que és més contaminant, doncs ens podem estar movent en la hipòtesi de si és més contaminant o no. Evidentment, eh, tot fa pensar que, bueno, que al ser químic pot ser, molt més, pot ser més contaminant que l'orgànic. Bàsicament no? és plàstic. Claro, però, tam però també és cert que n'hi han altres materials que s'estan utilitzant en, eh, en les falles, inclús quan se feia de cartró, pedra i de fusta, com són les pintures plàstiques, que, evidentment, poden contaminar també. Una, una altra cosa és, ja deixant, deixant fora la qüestió de contaminant, perquè no no podem demostrar, no, no se pot demostrar i no podem actuar sobre, sobre hipòtesis. Una altra cosa és eh, el propi, eh, la pròpia imatge de la crema. La, pròpia, la imatge de la crema eh, s'ha perdut eh, i ara avui en dia en la qüestió del, del poliestir expandit el que tenim són cremades eh, de fum negre. Sí. I això, òbviament, per als que ens agrada la falla i ens agrada la crema, pues és una crema lletja. Uh Entonces, desde, eh, desde, desde ese punto de vista sí que la idea, eh, todo, eh, y eso es ya una cuestión más de regidoria i d'Ajuntament, perquè al final eh, són coses que han d'anar fent les comissions, eh, se vol potenciar d'alguna manera eh, fallers que tinguen elements eh, que engrandisquen la crema o que recuperen aquesta crema tradicional i aquesta crema estèticament eh, bonica, atractiva. no? atractiva. Però, clar, això és una cosa que s'ha de fer molt, s'ha de fer poquet a poquet i, evidentment, passa per potenciar i intentar-ho des, de la falla, des de les falles municipals i, al final, fer o, o donar eines que faci que els, eh, les diferents comissions puguen anar, anar sumant-se sumant el carro, per dir-ho d'alguna manera. En aquest aspecte entenc jo que el, les últimes falles municipals són exemplars. Sí, clar, exacte. Eh, i, però, però sí que és cert que en aquestes en estes falles ha sigut perquè l'artista eh, triat ha treballat eh, la sí. fusta, sobretot, no? però també també és cert que, com que n'hi ha, ha altres vies per a explorar. No? Al final, el eh, lo que tocaria per dir-ho d'alguna manera, és que la falla municipal tinguera una crema estètica, però no perquè l'artista fera tot en, en fusta perquè ell treballa només la fusta, o treballa bàsicament la, eh, fonamentalment la fusta, sinó perquè la proposta artística de la falla inclou materials que permeten una, una, una cremaneta. i potser podria ser recuperar algunes coses o evidentment llevar eh, el part del poliestirè, o no sé, no, no sé molt bé com, però sí que és cert que des del punt de vista regulador és molt difícil regular si no tens una, cosa, una, una constatació eh, concreta com és. Algú estudi, algú, algú estudi que te demostre que és contaminant. Eh? Estem a punt d'acabar l'entrevista, encara no hem parla de llengua. Eh, recentment no, eh, va haver algunes comissions falles que van demanar que se uns, uns poemes en valenciano normatiu i, <laughs> irònicament han demanat que s'afegisquen estos poemes en un València que no és totes les llengües del món tenen una entitat normativa, mm. i en el cas del valencià l'entitat normativa és la Camí Valenciana de la Llengua, i aquesta gent que volia que s'afegiren poemes que estan escrits en una normativa que no és la, que no és la normal, han demanat fer-ho, eh, crec que són dues setmanes abans de que el propi president de la Real Acadèmia, que és l'entitat que segueix les normes, que no són les oficials, ha demanat a la seva pròpia entitat que facin el favor d'acceptar el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com el de tots els valencians. Mm -hmm. com, com està això? Perquè, clar, n'hi ha alguna gent que critica que, potser, que, els, que els presidents de falles o que el món faller va per una direcció i la societat va per una altra i ens estem trobant que n'hi ha presidents de falla que estan demanant que s'utilitzi la normativa que no és la de l'acadèmia en un moment en què ni els seus, ni els seus impulsors estan per aquesta línia. Bueno, a veure, això és, això és un eh, això és una de les, de les eh, feines pendents que tenim els valencians encara, no? encara que siga de, en algun aspecte prou minoritari, val? però efectivament existeix aquesta sa doble normativa. Eh? Nosaltres, eh, bueno, a veure, Juntament de Fallera ho té clar des del moment en què es va fer el reglament en l'any 2000. O sigui, l'últim Congrés Faller i l'últim reglament data de l'any 2000, en, la qual, en el qual estava en procés de creació l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Crec que estava creada ja per llei, però no havia començat a funcionar. Mhm. I ja el reglament faller diu que eh, eh, Juntament del Fallera, com a organisme autònom municipal, utilitzarà, eh, velarà per la utilització del, eh, del valencià que dictamina l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I fins a aquest moment accepta la, eh, la normativa que venia utilitzant la Conselleria de Cultura, la Conselleria d'Educació i Cultura, que, que és, és, és la, del, la, la derivada de les normes del 32. Eh, però, eh, i perquè en aquest moment ja va, ja va haver un conflicte prou important eh, en, el, en el món faller, però deixa oberta la porta que totes les comissions, des del punt de vista d'entitats privades, pues, gasten la normativa que, que vulguin. Que vulgui no? uh -huh. eh, això, eh, afegit a una situació d'indefinició que n'hi ha hagut eh, en els últims anys, i això de dir-ho perquè al final el llibre Faller que estava eh, editat per una administració pública, en la qual cosa des del punt de vista de la legislació ha de complir el dictamen de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la normativa, n'hi havia, hi havia eh, col·laboracions que no estaven fetes en aquesta normativa, no? col·laboracions encarregades que no estaven fetes en aquesta normativa. I aquesta situació ha fet que en un canvi de govern en el que eh, planteja que el, que el llibre Fayer estigui tot escrit en la normativa de la convivència de la llengua, pues, això, com n'hi ha un canvi de govern i, eh, i a banda l'equip de govern o al, o al partit en l'equip del govern se li tatxa de certes eh, eh, suposicions ideològiques i tal, pues, bueno, pues fa que en un moment donat se, se creara un conflicte, un conflicte no faller, dins de l'àmbit faller. No? I això, doncs, va crear una, un grau de tensió molt important de, que, bueno, que l'única manera de poder solucionar-ho va, va ser això, no? va ser eh, publicar de manera excepcional també, eixos, eixos poemes que a més havien estat encarregats per... Eh, una entitat privada. Sí, no, havien, havien estat... Havia, a veure, també és cert que en, el eh, llibre Faller tenia des de fa molts anys tenia uns poemes a les falles majors vale? que s'encarregaven d'una persona concreta. Ha Arribat un punt, fa uns anys se va dir, bueno, pues, en lloc d'encarregar una persona concreta, que hi ha molta discrecionalitat, s'encarreguen al que guanya el concurs de, de poesia del, eh, del Rat Penat, el, concurs Bernat, el Premi Bernat Ibaldoví, que és el, el major premi del Rat Penat. I cada vegada canvia. Ahir, eh, la persona que va fer els dos versos va guanyar l'any passat i una persona li encarrega, li diu, bueno, pues quan ja toca a tu, fes els, fes els versos això. Però no era la directiva actual, no era, no era la gent de, la directiva. Això va ser una persona d'iniciativa iniciativa pròpia perquè pensava que seguiria la dinàmica de mateixa inèrcia. Però, bueno, però eh, nosaltres teníem clar que aquesta situació no podia donar-se i quan se... I quan aquesta persona diu no, m'han dit que no eh, publiqui els, els, articles els, els poemes, que no van a publicar-los, perquè bueno, doncs comença ja la, la batalla dialèctica que arriba a una assemblea de presidents, una assemblea de presidents que arriba eh, quan el llibre està imprimint-se ja i bueno, crea una certa tensió una tensió que des del punt de vista pues, bueno, és difícil d'entendre en alguns casos vale? i crear aquesta situació. I evidentment sí que és cert que el que tu comentes, pues, ara, ara se veu que n'hi ha certa proximitat. Jo crec que al final és una, és una situació i és un enfrontament que fa anys que hauria d'haver-se resolt i no s'ha resolt mai de manera... no s'ha tancat i s'ha cicatriu que teníem, no? Molt bé, Pepe. Bueno, molt agraït per la teva amabilitat. Anem a tancar esta, esta entrevista amb una pregunta un poc doble, però més relacionada amb la teva vessant com a gestor cultural. Ara mateix Junta Central Fallera té dos mm, projectes pendents. Un és el trasllat de Montolivet a Benicalap i l'altre és el tema d'una col·lecció museística que porta per nom Museu Faller. A lo millor els nostres, lectors, els nostres oients no saben molt la diferència entre col·lecció museística i museu, mm -hmm. que no és exactament el mateix, i si ens podries donar alguna informació sobre el trasllat a, a la ciutat de l'artista Faller, també... No, el trasllat no sé, eh, no sé... El trasllat no existeix, no? <laughs> No, no, no. no. Ah, vale, perfecte. <laughs> no, veure, el trasllat no n'hi no, no ha... A veure, sí que és cert que Juntament de la Fallera té una, una unes, uns problemes de capacitat i uns problemes d'operativitat. Eh, I ara, clave, veia un parèntesi, sé que ho trossos i així edifici, sí, sí, sí, sí, sí, sí, en les sí, parets, claro, això ho he vist, i això que jo només que una volta allí dins. A veure, aquest edifici és un edifici que se va... A veure, és l'edifici de Junts del Faller que compartís en el Museu Faller, uh mhm. -huh. és un edifici, eh, és una, una, l'antic convent de Montolivet, que després va ser presó, i en els anys 90 se va, se va eh, rehabilitar. El que passa que dels anys 90 fins ara la, eh, la manutenció la, de, de l'edifici no ha sigut tot el que, lo que, lo que haguera sigut, en la qual cosa és un edifici vell que, eh, que té molts problemes, això, no? I a, a això se suma la, la necessitat de més espai del Museu Faller, perquè el Museu Faller, eh, l'edifici, el Museu Faller ocupa la, primer, la planta baixa i la primera planta, la Junta del Faller ocupa la segona i la tercera. El, eh, el Museu Faller necessita expandir-se, perquè ja els, eh, els últims minuts estan, eh, amb, no no, estan molt apretats, Eh, entonces, claro, la, la mm, naturaleza del, del procés faria que Junta del Falla isquera d'ahir, perquè al final Junta del Falla és un edifici, és, són oficines, són departaments, entonces qui, qui isquera d'ahir. Eh? D'ahir a trasllat, pues, no, no sé. No, no, i, <laughs> vull dir, això no... <laughs> Encara queda, no? Això no sé... Eh, no se contemplarà mateix, no sé si se contemplarà en algun moment eh, puntual, pronte, no? El... Eh, la diferència entre col·lecció museogràfica i museu, al final, és una qüestió de eh, públic i accés a altres qüestions. No? A veure, actualment el Museu Faller no és tampoc eh, col·lecció museogràfica. La col·lecció museogràfica és el Museu de l'Artista Faller. El Museu Faller és com si fos un una, una, una col·lecció que té l'Ajuntament que té ahí, però no té, no té rango de, de museu. El que se vol fer és eh, donar-li rango de museu, perquè tot té pràcticament totes les característiques per a poder ser-ho, ja. I al final és una, és una, és una resolució administrativa perquè ha de tindre un, un director, eh, una, una, persona, una persona encarregada de la direcció, que ara ara n'hi ha una persona, que és Manuel Hernández, que és el, el, el cap des, del cap de la secció de museus de festes de la Regió de Cultura Festiva, i com a tal director d'ells ha de tindre un horari que el té, ha de tindre un inventari que el té, i ha eh, de tindre un, eh, unes garanties de conservació que, i de seguretat que les té. Però al final és una qüestió de, bàsicament, una qüestió administrativa de, de voluntat de fer-ho. El, eh, el Museu Faller, que, dic, que m'han anomenat museu perquè no té la, eh, la resolució administrativa com a tal, Val? És un museu que per la seva importància, eh, per la seva importància simbòlica i per la, seu, i per la seva col·lecció, ha de tindre una dignificació i en això s'ha de treballar i s'ha de treballar des de la regidoria eh, perquè al final és l'únic museu bueno, abans ha dit l'únic museu del món, del món vale? però és, és un museu atípic perquè no n'hi ha la, la seva col·lecció no s'estableix en base a unes línies de treball. L'IBAM tria les seues, les seues obres segons la seva línia expositiva segons la, segons la seva línia museística. El Museu Faller no, el Museu Faller no tria les, les peces, la, la col·lecció la tria la gent que va a l'exposició de ninot i vota. I sempre són dos, un infantil i un, un infantil i un matxó, exacte. Entonces, eh, aquesta composició de la, de la col·lecció condiciona molt. I, eh, I per això és un museu únic que la veritat és que s'ha de potenciar i sobretot s'ha de promocionar també tot, la, totes les lectures que té, que són, que són moltes. Uh mhm. -huh